Üçel Otogaz Mühendisinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2016 model Kia Sportage. Bu aracımız Turbo GDI, turbo bir araç. 1.6 direk enjeksiyonlu 177 beygirlik bir motora sahip. Biliyorsunuz son zamanlarda en çok talep gören SUV sınıfında Kia Sportage ve emsal grupta Hyundai Tucson var. Bunlar biliyorsunuz GDI motorlara sahip ve direk enjeksiyonlu yeni nesil motorlar ve bu araçlar bizim son zamanlarda en yoğun, en çok, en sık dönüşüm yaptığımız araç grupları arkadaşlar. Bu aracımızda Ateker'in Grand DI ürünü tercih ettik. Yerli bir ürün, fiyat performans ürünü. Ortalamada %35-%40'lara varan yakıt tasarrufu herhangi bir performans kaybı söz konusu değil ve bu aracı özel yazılımıyla beraber bu araç artık sorunsuz uzun yıllar keyifle, Atiker kalitesiyle, yerli kaliteyle bu aracı sorunsuz bir şekilde kullanacak. Bu araçlarda yine alternatif başka markalarda tercih edebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu araçta Atiker tercih ettik fiyat performans ürün dedik. Doğru ürün her zaman dediğimiz gibi doğru montaj ve doğru ayarla beraber sorunsuz aracımızı birazdan teslim edeceğiz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. İyi seyirler.